Dwi wedi bod yn gweithio ar linyn 2, sef uh, gweithio sail rhesymegol allan ar gyfer y celfydd y dim celfyddydau mynegiannol. Um, o safbwynt yr ysgol, dwi'n credu mae'n amser i'r pynciau sydd ynghlwm gyda'r celfydd y dim celfyddydau mynegiannol ddod at ei gilydd a dechrau cyd-gynllunio um, drwy adnabod yr uh, sgiliau sydd yn berthnasol i bob un o'r pynciau um, er mwyn symud ymlaen wedyn a chyd, chyd greu unedau o waith. Rydyn ni wedi bod yn edrych ar fodel o uh, arfer dda mewn ysgolion rhyngwladol yn y maes celfyddydau mynegiannol a dod i'r i gasgliad bod angen i ni edrych ar sgiliau sydd yn hanfodol i'w datblygu yn y maes. Um, I ni wedi ystyried cwestiynau mawr gan ddod i'r casgliad mae um, beth sydd yn bwysig i'r celfyddydau mynygiannol yw'r cwestiynau mawr yma, bod ni yn cynnig cyfleoedd i ddisgyblion i fod yn greadigol, i greu, i fynegu, i archwilio, i brofi ac i um, fyfyrio uh, ynghylch i gwaith hefyd. Mae'r grŵp wedi cydnabod bod gan Gyngor Celfyddydau Cymru rhan allweddol i'w chwarae yn, yn atblygiad y celfyddydau mynegiannol yn yr ysgolion drwy edrych ar y prosiect ysgolion creadigol arweiniol. Rydyn ni wedi um, defnyddio nifer fawr o syniadau mae'r Cyngor Celfyddydau wedi datblygu ynglyn â datblygu arferion creadigol ymysg disgyblion er mwyn uh, hybu eu creadigrwydd nhw. Mae'r celfyddydau mynygiannol yn cwmpasu nifer o feisydd, celf, drama, cerddoriaeth, ffilm a cyfryngau digidol a dawns ac felly yr hyn i ni wedi edrych at wneud yw dod at ein gilydd a gweld pa sgiliau sydd yn draws ddisgyblaethol misg y meisydd hynny i gyd ac wedi sylweddoli bod pob un o'r, or um, meisydd yma yn cynnig cyfleoedd i ddisgyblion i arbrofi, i ymchwilio, i greu, i berfformio ac i, um, ac i fyfyrio yn feirniadol wedyn ar y diwedd. Mae wedi bod yn her e, gweithio allan beth yw'n o'r ieithau ni fel grŵp yn gweithio yn y maes yma. Ond dwi'n credu mae'r mae, cam pwysicau ni wedi cymryd yw e, dod i gytundeb ynglyn â'r sgiliau traws ddisgyblaethol yma sydd yn berthnasol i bob pwnc yn y maes celfyddydau mynygiannol. Mae'n hanfodol bwysig ein bod ni nawr yn edrych ar y camau cynnydd ac yn gweithio gyda chymwysterau Cymru er mwyn sicrhau bod y lefel o her yn briodol ar gyfer disgyblion mae'n bwysig hefyd i ni fel arloeswyr weithio yn ein ysgolion yn treialu ac yn um, arbrofi gyda dulliau dysgu newydd a wedyn sefydlu cymunedau dysgu proffesiynol er mwyn rheadru y wybodaeth a rhannu profiadau a chynorthwyo ysgolion sydd efallai ar fi'n dechrau ar y broses.